Отлично, пошли. Сейчас я буду делать отжимания. отжиманиями на высоком тунике. Да. Сейчас мы Это идешь, делаешь флажок. ногами, на одной ноге. И на второй. Welcome. Крутиться да. нельзя. Ну, все, Отлично. Ну, потихонечку будешь тренироваться. лайк, пишите комментарии. Звоните, пока.